Maijs Cīmiņu mēnesis Latvijas bankā. Savā simtgadē Latvijas banka atver durvis un aicina ciemos nāc uz pilnu banku. Apmeklē zināšanu centru un piedalījies aktivitātēs bankas pagalmā sestdien, 14. maijā. Te būs interesanti gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar zinātniem bērniem. Vēsturiskajā izstādē no Vēncpils līdz Valkai doties ceļojumā pa Latviju, caur vietām, ēkām, notikumiem un personībām, atklāja Latvijas Bankas stāstu pirmsākumus. Savukārt no 16. līdz 20. maijam piesakies arhitektūras un vēstures ekskursijai divi nāmi un dodies iepazīt Latvijas Bankas lietas un vietas, kas ikdienā nav pieejamas apskatēji nāca kopā ar savējiem un atklāja bankas aizraujošo pasauli tuvāk kā jebkad.